assalaamu calaykum madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhoweyd soo gaadhay magaalada adisababa halkaas oo ay kaga gelayaan munaasabadda caleemasaarka dhismaha xukuumadda cusub ee jamhuuriyadda etoobiya madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ka mid yahay madaxda afrikaanta ah iyo madaxda caalamka ee lagu maamusay laguna casuumay ka soo qaybgalka munaasabaddan caleemasaarka iyadoo kor loo qaadayo xidhiidhka miradhalka ah ee ku dhisan isqadarinta daris wanaagga iyo waxwadaqabsiga madaxweynaha jamhuuriyaddu iyo wafdiga diblomaasiyiinta ee la socda inta ay ku sugan yihiin magaaladan adisababa waxay kulamadaceedyo la qaadan doonaan madaxda dhiggooda ah madaxweynaha waxaa safarkan ku weeheliya وزيرك قرشينتا قرنك مدني جمال محمد حسن ايو وزيرك قاشانديق مدني حسن حسين حاجي حلبانو ايو مدحكالي واد مهزنتين